С визитом в Казанский федеральный университет прибыли студенты Японского университета Канадзавы. Для них была организована экскурсия в КФУ. Гости разделились по институтам в сопровождении кураторов. После ознакомительного первого дня их ожидает двухнедельная стажировка. uh, uh, My professor also recommended me, but uh, not only that, I want to join uh, foreigners research and uh, I want to how to work with foreigners. So mm -hmm. I want to learn that, so that's why I recommend uh, join. Также в рамках партнерской программы мобильности студентов 19 августа состоялся визит обучающихся КФУ в университет Канадзавы. My professor said they will join the internship Japanese company, many Japanese company, and they will learn the Japanese technology mm -hmm. from company a lot. But I don't know about the laboratory uh, universities. Напомним, что в январе 2018 года КФУ и Университет Канадзавы заключили соглашение об обмене студентами, преподавателями и научными сотрудниками. Ожидается, что к 2019 году количество студентов по обмену с обеих сторон превысит 170 человек. Артем Тупичкин, Ангелина Сайдашева, Ленар Давлетьяров, Univer News.